1. Qual è il numero 1? Dove lo mettiamo quello? Guarda bene, Manuela. Numero 1. Non stai guardando. Ah, bravissima. Qua? Aspetta che ti aiuto. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7, 6, 6. Qual è il numero 6? Bravissima. Qua quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4. Qual è il numero 4? Mm -hmm. No, Manuela, non guardi. Ah. Guarda, rifletti. L'hai fatto prima, Manuela. Qual è il nome? Ah. Qui quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qual è il numero 5? <coughs> Bravissima. Qua quanti ce ne sono? 2. Qual è il numero 2? Brava. Qua quanti ce n'è? 2, 3. Uh-huh. Qual è il numero 3? Bene. Qua quanti ce n'è? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 6, 4, 7. Qual è il numero 7, Manuela? 7, guarda bene. Ah, ok. Contiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. Otto, Qual è il numero otto? Bene. Qua quanti ne abbiamo? 1, otto, nove, si, Die- dieci. Qual è il numero dieci? Bravissima! Contiamo? Uno, due, u- tre, quattro, cinque, sette, Sei, sei, otto, se, nove, dodici, 9. 9. Qual è il numero 9? Bravissima, abbiamo riempito tutta la boccia di biscotti. Brava Manuela.